hora de bailar. rapa papá. Me gusta cómo bailas y te mueves sin parar. yeah. el títere, el títere, el títere. Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, Y ahora le toca bailar a usted, en un solo pie. Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie. La patineta, la patineta, la patineta. Let me Colombia